Yeah. 二二二二二二，但是我人无一好，准备着乔装改扮如此朝，但愿被哎哎哎哎哎哎哎哎，让你老个龙咚龙咚龙此去杀贼将，丑报，管叫他。 やめろ金をつかまえるんだ 叔不会使鬼子的手雷，也就没能当成烈士。我姥姥也是后来才知道，鬼子的手雷拔了环儿，还得磕一下以后才会炸。不过幸亏郭大叔没有当成烈士，才会有了后来更加精彩的故事。你只要你说出太君的宝贝藏在哪儿，就就就就就就就不是笑死你。小子，你告诉他。 他不是想知道，宝贝在哪儿藏着？嗯，没门儿！走，太君，把他叫给我，不行，这这这这，走！小子，你不是咳嗽了吗？不是是是伤风了吗？ 老子给你好好看看啊，罚罚罚罚罚罚！哎，老子不在乎，老子是太上老君，大陆里边的孙大圣。我卖母，我把国军喝你那点，那点光子！ <laughs> 嘿嘿嘿！那是太君的宝贝，嘿，那是观世音菩萨，是我们中国的宝贝，你们都是贼，全都是贼！太君，一会儿他就不再嘴嘴嘴硬了。另外，据我那个宝贝还没有出村， <laughs> 那么大那么沉的东西，是魔法过河的。 要运进山，必须走那座老石桥，而那桥一直又被咱师师守着。我看，不把桥给炸了，断了八路的后路，然后咱就可以慢慢走了。 我从刚挖到这儿，咋样？舒舒舒，舒服吧？哎呀，舒服啊，好舒服！ 太君，拉住绳子，我拉，拉你上来啊！太君。 日日本话了你！哈哈，王八嘎！你还敢骂我？我就是教你骂！贾柴，把火烧的我火火旺！八嘎！好嘞，大勇！好嘞，我在那边火腿干。 反につえてなずっと戦いかけり村の人を全員殺すぞ

那里有有有有水，有水的地方都有八路了。不过你过来，我告诉你，我知道哪里有西瓜。西瓜，在在那里。 老董，可是我给你讲，他这个。